अभी एक हम अंकल से मिलने जा रहे हैं देखिए वो एम का काम कर रहे हैं भाई बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके तो हम इनके हम तो ज़्यादा हेल्प कर नहीं सकते यार कि हम तो अभी खुद ही है पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा उपहार हमारे तरफ से इनके लिए मैं और चंदन ये है एक लिट्टी चोखा ले लिया इनके लिए ये अंकल बट ये ना कूड़ा जला रहे हैं कोई बात नहीं अंकल आप ले लो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो बाकी ये तो नहीं जलाना चाहिए इधर अभी क्योंकि ना इससे ना धुआं निकलेगा बहुत गंदगी होगी है ना ओके ओके तो ये थी हमारी एक छोटी सी पहल कोशिश करो आप भी ऐसा कुछ करो आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करो तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में बाय